pensas em nós Tu me ligas mas não falas só para ouvir minha voz Sinto-me sozinho é um amor proibido eu não contei a ninguém. O motivo é que és casado e casado sou. vida de